55, Ахроки 21, прием. Яковлевке 21 3, это вам дежурный, прием, прием. けでは知 Волге 21, принт, вам решено на прием, прием. Бурки 21, прием. Я Бурка 46, прием. Я Кроки 21, как меня получается, прием. Я Бурка 46, получалось на 4 балла, как меня получается, прием. 9, принято, вам дежурный прием, прием. Я Бурса 46, понял, дежурный прием, прием. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, прием. Гудок 68 на круге 21, прием. Я Крохин 21, вы меня получаете, прием. Я Гудок 68, получаю вас на 4 балла. Как вы меня получаете, прием? на Крохе 21 принято, вам дежурный прием, прием. Я Гудок 68, понял, дежурный прием, прием. Динамо. Я Динамо 89. Получаю вас на 4 балла. Как вы меня получаете? Прием. Я Кроки 21. Получаю вас на 3 балла. Зинаида, Ульяна, Федор, Зинаида, Леонид, Семен. Прием. сайт. Я Динамо 89, понял. Зинаида, Ульяна, Федор, Зинаида, Леонид, Светлана, прием. Оставь сайт, оставь. Я Динамо 89, понял. Зинаида, Ульяна, Федор, Зинаида, Леонид, Семен, прием. 7, принтером, дежурный прием, прием. Я Динамо 89, понял, дежурный прием, прием. Отставить. Я 41 вас не помню.